Se você é daquelas pessoas que não tem tempo para ficar acompanhando o mercado financeiro e não quer ter dor de cabeça pensando onde, quando investir ou como administrar os seus recursos para atingir os seus objetivos, então esse vídeo é exatamente para você. Pois eu vou falar sobre um aplicativo que vai te ajudar a fazer tudo isso e mais um pouco. Pois é, investir em CDBs, LCIs, LCAs, ações ou mesmo no Tesouro Direto pode até ser uma tarefa relativamente simples, mas para isso é necessário ter um certo conhecimento sobre o assunto. Além disso, é preciso também se cadastrar ou abrir uma conta em uma corretora e dedicar uma boa parte do seu tempo escolhendo os melhores papéis, prazos e taxas. Enfim, administrar o próprio dinheiro demanda tempo e dá trabalho. Só que a boa notícia é que já existe um aplicativo que é simplesmente do caralho e poderá te ajudar bastante com essa tarefa. Estou falando do Warren, que é um aplicativo de investimento que utiliza robôs para analisar o seu perfil de investidor e alocar os seus recursos conforme a sua necessidade, sem você precisar se preocupar com nada. Basicamente funciona assim. Eles administram alguns fundos de investimento com diferentes riscos e características, valendo desde o mais conservador ao mais arriscado. E dependendo de qual for o seu perfil de investidor e do tipo de objetivo que você pretende alcançar, por exemplo, uma viagem, um carro ou até mesmo a sua aposentadoria, eles irão distribuir os seus recursos entre esses fundos. E como eles são os responsáveis por administrar os próprios fundos, eles conseguem eliminar todos os intermediários, o que possibilita investimentos melhores e com menor custo. Só para vocês terem uma ideia, qualquer pessoa pode investir a partir de 100 reais nesses fundos, que possuem taxa de administração de apenas 0,8% ao ano. E já fiquei sabendo que eles vão reduzir esses valores ainda mais. Legal, né? Lembrando que é quase que impossível encontrar fundos de investimento em bancos ou corretoras que rendam mais do que a poupança, com taxas de administração tão baixas como esta e que permitam investimentos iniciais de apenas 100 reais. E para começar a investir é bem simples. Basta se cadastrar no aplicativo Warren, criar o seu objetivo ou objetivos e enviar o dinheiro para lá. E olha que nem precisa se preocupar em abrir conta em banco ou corretora. Depois é só você acompanhar o desempenho dos seus investimentos pela tela do seu celular ou computador. Fácil, né? Aliás, outra coisa que eu achei sensacional nesse aplicativo é que dá para você compartilhar os seus objetivos com quem você quiser. Por exemplo, imagina que você queira realizar a sua festa de casamento ou até mesmo fazer uma viagem em grupo com seus amigos. Para isso, basta compartilhar os seus objetivos com eles. E ao mesmo tempo em que apenas você pode mexer no seu dinheiro, consegue de uma forma simples e transparente ver o saldo e o rendimento total de todos que possuem esse objetivo combinado. O que é uma mão na roda para ajudar a saber o quanto cada um está contribuindo e até mesmo lembrar os outros de continuar investindo. Portanto, não tem mais desculpinha para você não começar a investir agora e realizar os seus planos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar o site do Warren e saber um pouco mais sobre como é fácil e seguro investir com eles. Aliás, quem se cadastrar no Warren utilizando o cupom Canal do Otário, tudo junto, vai ganhar uma semana de acesso grátis ao conteúdo exclusivo para os assinantes bronze lá no site do Canal do Otário. Isso mesmo, você poderá assistir a todos os vídeos exclusivos com dicas de investimento e ainda ganhar 5% de desconto na compra de qualquer produto na lojinha do canal. Mas corre, hein, porque essa promoção é por tempo limitado. Lembrando que para se cadastrar no aplicativo do Warren, não precisa pagar nada. Então confere o link aqui na descrição do vídeo. Fui!